olha. O que é isso na tua mão? Sujeira. Sujeira? O que é que tu tá fazendo? Tirar. Tirei. Tirasse. O chapéu da Mini. Escreve lá. Ah! <laughs> que é que tu tá fazendo, Malu? Tá limpando ou melando a mão? Olha, limpa essa mão, Malu, pra gente ver o nenê. Que nenê mais linda. Como é o nome dela? Luiz. Luiz? Luiz. Luiz? <laughs> Né, então, né? Ela é menina. Mamãe, mamãe. O que que você escrevendo. Eu tô escrevendo. Me coloca pra dormir. Bota você. Bota ela pra dormir. Olha a boca pra mim. Vamos pegar a caminha? Deixa eu arrumar o babacete. Eu vou arrumar a caminha, tá? com fome. Tá com fome, Aí ela foi dormir, né? Dá um beijinho nela. Dá um beijinho nela e dá boa noite. Ela quer aluna. Aluna junto com ela. Dá um beijinho nas duas e dá boa noite, porque a gente vai dormir. É, é, aí eu eu. Mamãe, mamãe! Mamãe! Ah, a neném tá dormindo, né? Será que ela tá te chamando? Vai lá ver. Você quer um beijinho? Eu quero um beijinho. cama dela. Você quer uma Quero não. Eu tá vou então tá. Tá, tá, tá canal. Tchau, pessoal. Manda beijo. <laughs>